Всем привет! Сегодня рассказ про отличную гуманную мышеловку. Очень полезная вещь. Если у вас на даче завелась мышка или вам надо поймать непослушного хомяка, который сбежал из домика, то вам поможет вот такая классная, безопасная мышеловка. Все просто. Грызун наступает на педальку внутри мышеловки и дверь автоматически захлопывается. Она не причинит никакого вреда животному, при этом вы сможете легко поймать грызуна, положив внутрь лакомство. Основа корпуса выполнена из пластика, а входы и решетки укреплены металлическими элементами, чтобы мыши не прогрызли себе путь на волю. Задняя крышка с решеткой открывается и в специальный кармашек закладывается еда в качестве приманки. Затем крышку закрываем, открываем дверцу с другой стороны и закрепляем механизм. Все, остается ждать, когда придет маленький вредитель.